Proiektu kudeaketan, ubebikoitza BS edo lan banaketaren estruktura emangari eta proiektuetako lanak deskomposatzea tarturatzen den prozesua da. Proiektua betetzeko, aurkezpen simple antolatua da ubebikoitza BS. Aurkezpen hau, antolatzeko modu ezberdinak daudelarik. Proiektuko emangariak, osagai txikiagotan eta erabilgarriagotan deskomposatu behar dira. Lanak eta emangarriak lan pakete maian definitu arte. Horregatik, ubebikoitza BSA garazerakoan argi eduki beharko dugu proiektuaren irizmen Deskonposaketa mailakatua izan behar du, eta beti proiektuaren nizimena irudikak. Hau esek dira, egitura honen erabileraren funtzionalitate batu. Proiektuko lanaren eguneko eguna definitzea. Lanak bikoizten ez direla bermatzea. Lanaren aurrerapena kontrolatzea. Eta azkenik, emangarriak modu argien salkatuta edukitzea. Azken mailari lan pakete deitzen zaio. Eta kronograman islatuko diren lan guztiak biltzen ditu. egitura modu ezberdinetan sortu daiteke. Proiektuaren bizi zikloko faseak erabiliz lehenengo deskonposaketa maila bezala emangarriak bigarren mailan jarri. Emangarri garantzitsuenak lehenengo deskonposaketa maila bezala erabiliz, edo kanpo antulekuntzak erabiltzen dituzten azpil proiektuak erabiliz.